Bueno, pues en otro video habíamos visto cómo en algunas situaciones deja uno las fincas abandonadas y hay personas que les arrancan o guillotinan pues las varillas. En este caso esto pasó, pero fuimos a encontrar la solución y en algunos amigos de YouTube nos dieron bastantes ideas y las compartimos con, con las personas que están encargadas de la obra y parece ser que sí fue fructífero todo lo que nos compartieron, todas las ideas, la lluvia de ideas que nos dieron. Eh, y gracias a todos los que nos dieron consejos y parece ser que se las pasamos a los maestros encargados de la obra. Y sí, se le escarbó, como nos decían, atinadamente, se le dio un, un margen de penetrar precisamente en el cemento, en el hormigón claro que tiene que ser a base pues de la fuerza bruta de los, de los brazos, el marro y en algunas ocasiones si uno cuenta con mm, herramientas eléctricas pues mucho mejor, pero si hay que escarbar, miren, por lo menos 20 centímetros de profundidad. Aquí vemos cómo se amarra este castillo, pues también se escarbó y se tiene que llegar hasta donde estén las uniones de todas las varillas, tanto de las cadenas izquierda como derecha y se amarra. Aquí vemos cómo ya se está iniciando la construcción de la barda de una manera pues bastante profesional porque está perfecta. Es eh, un maestro que, pega muy bien el tabique, lo tiene adiestrado su, pulso para el tabique y se ve bello. Aunque todos sabemos que a final de cuentas el tabique va a ir emplastado o enjarrado. Aquí vemos otra donde se pega pues el, el castillo, donde se tiene que amarrar y cómo previamente se tiene que hacer, inclusive pues ya que tenemos eh, tanto la instalación del agua, el drenaje que tiene que ser importantísimo antes de echar los pisos. Tiene que ser uno precavido siempre. Si no existía aquí en esta, en esta construcción, pues tampoco teníamos la tubería. Y vemos que el maestro con, con su hija, con la que siempre le está ayudando, aún siendo domingo, siempre trabaja este maestro el maestro Toño siempre trabaja día y noche, bueno, por decirlo de una manera metafórica, pues siempre está trabajando y su hija eh, lo ayuda bastante. Es un hombre que tiene muchas ideas y es muy profesional. Y claro, auxiliados por todos ustedes que nos han dado ideas. Y también ahora ya, si ven aquí en la sombra, pues traigo una base para el celular, para la cámara, porque ustedes me dijeron que movía mucho la cámara y espero que esto sea una solución por ustedes, lo hago también para que sea más fácil. Miren, ya con este, con este bastón, pues parece que ya se mueve menos. Bueno, aquí vemos cómo también ya se le ha instalado la tubería que va a venir desde arriba, porque va a ser de dos plantas esta casa, miren. Ese tubo es el que va a traernos el desagüe de la parte de arriba. Se escarbó en todas las bases donde van a ir castillos se escarbó, se tiene que tener la paciencia. Aquí se aventó los maestros como una semana escarbando para limpiar, sacar a flote la varilla y de ahí amarrarse y meter las tuberías. Aquí vemos que toda la tubería está metida junto con la excavación para, para amarrar precisamente las varillas. Eh, se aprovechó para, para ir implementando también pues toda la, la tubería, tanto del agua como del drenaje. Son maestros que hacen un trabajo profesional eh, son personas que ayudan bastante a, pues a, contribuir con las ideas de, reconstrucción. Y también ustedes, como les repito, pues todas las ideas que nos dieron se aplicaron. Aquí se ve cómo los desagües todos caen en su, registro adecuadamente, previamente construido para que después no, se presente la, la problemática de tener que estar escarbando en el piso y entre la cimentación, entre las zapatas entonces caminamos aquí por toda la construcción y vemos que en donde quiera se logró y se hizo lo que se tenía que hacer. Es importante hacerlo, aunque nos llevemos, en este caso son dos maestros los que están trabajando aquí. Se llevaron una semana gracias a las ideas, gracias al profesionalismo y también pues a la dedicación y a la fuerza bruta, digámoslo otra vez, de tener que partir este cemento, este hormigón a base de... Ellos lo partieron a base de puro Marro y, y Cincel, vean, ahora se inició la construcción de la barda de una manera muy profesional, bellamente pegado el tabique. Es un tabique muy fino, muy bonito y claro, hay que tener todo, herramienta y tener el andamio también necesario porque pues vemos que es una, un terreno grande. Todo terreno vale la pena. Además lo que ya se invirtió no debe desperdiciarse. Y vemos que el maestro y pues su alumna, que es su hija, mm, mm, también siempre están al pie del cañón, haciendo lo que les toca hacer, tal vez más, más de lo que les toca hacer en ciertas ocasiones, creo yo, admiro a estas personas porque, porque trabajan un poco más de la cuenta, creo yo, y lo hacen con mucho gusto. Aquí también se ve eh, la parte de la esquina, que aparte de que se, se, metió el tubo de desagüe de la parte de arriba donde va a ir la segunda planta, pues ya también se puso este, este castillo que es la que va a llevar pues la base de toda esta cimentación, de toda esta casa y la fuerza pues se ha recuperado. Se, siguieron los consejos, no se soldó, pero sí se amarró como otras personas lo dijeron, porque es muy difícil traer una máquina de soldar aquí. Pero aún así con la excavación que me dijeron que le hiciera de 20 centímetros, pues sí, se ha llevado a cabo y, y, vemos que el resultado es óptimo. Y gracias a todos ustedes por habernos dado estas ideas. Aquí los dejo con las imágenes que dicen más que mil palabras. Gracias amigos por sus consejos y por seguirnos y por darnos sus ideas y su aprobación más que nada y su apoyo. Amigos de YouTube, esto es para ustedes de parte de nosotros y de más que nada del maestro Toño y su hija y otros maestros que también están aquí colaborando. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí quedamos.